地方在周一的部分，我们会迎接的是董公选曜的吉日。那么在当天，除了很大力出行，针对有要纳采、安床、开市、火化、进塔、安葬都是很适宜的。那么也要特别提醒一下，在当天，因为也逢到了天狗这个星数，因此如果有要进行嫁娶相关的仪式，一定要取羚羊灯会才能够顺利的。 化智为喜哦！再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是乌兔太阴日，吉时落到的是午时。那么呢，在当天的辰时跟巳时呢，也就是从早上的七点到十一点的时候，我们也逢到了圣人登殿的时刻。因此，如果有运用奇门遁甲时的朋友们呢，可以运用早上的这段时间呢，来将一切凶煞。 化煞，让凡事大吉。那么在当天呢，也就是如果你有要粉刷我们的这个墙面的部分，也会建议我们从早上的七点到五十，也都是在下午的一点前完成这个粉刷，可以让我们的运势呢会有新的一个 turning point，会有一个崭新的一页的感觉。 再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是复兴岁贵的日子。当天同时也逢到了市集林，所以针对婚姻跟修造是非常大力的。针对如果有要祭祀，或者是你的开运物品有想要开光，或者是有要安排出火、安床、挂超牌，甚至有要到庙宇里面去求指示，都是很利于在当天去进行。 而针对周四这一天，我们会迎接的是雾探病的日子，所以要特别留意一下。如果有要探访生病的亲友，请务必要避开这一天，才不会受到病气的一个影响。当天同时也逢到了董公选药，它是属于吉星易照的日子，所以呢，大部分的仪式都是妥用的，尤其是针对有问明需求。 想要纳畜，比如说我们想要透过认养来代替购买宠物的部分，再来就是针对有要种植一些植物啊，或者是花卉，在当天都是很适宜的时间点。而针对周五这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，同时逢到了九空这个星数的一个影响下，要特别留意一下。 在当天是非常不利赠送以及谈判事宜的，所以会针对有要进行相关协调事项的朋友们，务必要将日课提前。但是呢，针对其中一个生肖是例外的，也就是针对属猴子的朋友，因为在当天呢。 天解、地解跟月解呢，都可以帮你逢凶化吉，把手上套牢的事情呢，都可以在当天呢，能够豁然开朗哦。再来就是针对周六这一天呢，我们会迎接的是无路月季的日子，要特别提醒一下，在当天也要防火星这个星宿的干扰，特别容易让人呢，可以人脾气就瞬间会来哦。 在当天，你会可能觉得自己的 EQ 呢稍微的会略低一点，情绪呢比较无法控制，尤其是针对这四个生肖的朋友，属牛、属龙、属羊以及属狗的朋友们，要特别留意一下情绪的管理哦。而针对在当天呢，是非常适合可以理发跟沐浴的，有需求的朋友们可以参考一下。 而最后呢，我们要看的是针对周日这一天，我们会迎接的是下弦。那么它的时间呢，会是在上午的十点十一分迎接。如果有要针对安葬或者是有要略列的需求，都是很适宜，可以在这个时辰之后进行。那其他的吉喜事呢，会建议在当天是少取的。 那么在当天呢，也同时逢到的是我们的腊月的二十四号，那也代表的是在当天呢是灶神要上亿回天朝的日子。那么针对呢，如果有想要呃送神、清屯、要谢太岁来起家运的朋友们，不妨可以参考一下这边这一个开运特辑，来看一下有哪些。 步骤跟禁忌是千万不可以犯的哦。好，那么呢，也提醒大家，如果您在周日这一天没有进行送神或是清屯都没有关系，因为在这一天之后的日子，一直到除夕之前都是可以进行的哦。好，以上呢是针对当周的重要日课及消。 再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属蛇的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，你们的情绪是相当的高昂的，所以会让你们有这种活力四射的感觉。 也会有出乎意料的出色表现。那在当中，你们的财运也是相当不错的，非常适合默默的赚。可千万不要将你的这个得财的小道消息透露给别人，或者呢，也不要让人家知道呢，你进了哪些偏财，才不会让你呢财露白危险随之跟着来哦。 在当中呢，你们在工作上思路相当的清晰，所以呢，要学习新知或者是要挑战新的领域，对你来说都是相当轻而易举，是提高智能的一个好时机哦。那么也可以学习进修一些新的事项。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当中又有什么需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友在当周是属于竖起高墙的一周哦。那么要提醒你们呢，请千万不要害怕吃点小亏哦，也不要用放大镜呢去把每一件事情呢都想要细细的推敲，因为其实要留一点点的一个弹性空间呢，才不会让自己绑手绑脚。处事的部分千万也不要太过的莽撞哦，不然也可能会有白忙一场的一个状况。 在当中呢，建议你在跟人交往或者是在应对的时候要谨言慎行。这个礼拜呢，你们的财运呢是比较普通的。如果你有急功近利的这个想法的话，会建议你们要放下哦，才比较不会有得不偿失的状况。这个礼拜可以多用活泼跟幽默来展现您的个人魅力，这样就可以开启你的第二套财运的路线。 那单身的朋友，在这个礼拜，你们的保护的这个意识会是比较强的，所以呢，呃，任何有意靠近你的对象呢，就比较难靠近你，也比较难入你的心哦。而针对已婚的对象呢，你们的关系呢，一般呢，在当中呢，是会是相当融洽的，甚至呢，有升华的一个迹象哦。 而针对我们属老鼠的朋友，我们在当周要留意的天数有一天是周四。而针对你们在这个礼拜，我们的开运花呢是黄百里香。而黄百里香呢，它就像小小的黄花成群的绽放哦。它的树枝和叶片上的这个白色细毛呢，随风摇摆的时候，看似是非常的轻快的，总会让人家感到有一股非常轻松自在的感觉。 所以呢，受到他祝福的属老鼠的朋友，在这个礼拜，你们给人的感觉呢，就是非常的财气洋溢，感觉非常的轻快。你的这个言行举止呢，就能够很轻易的迷死众多的人哦。但是有的时候也会因为这样的一个性格，而让你显得特别的突奔放哦，会让对你有益的。 意向这个对象呢，不敢恭维哦，所以在你的这个呃心上人的面前呢，还是要稍微的克制一下，才会是比较理想的哦。再来是针对属牛的朋友，属牛的朋友们在当中呢是属于过于激进的一周哦，而在这个礼拜呢，你记得呢要。 少一些不确定性哦，还有呢，也要注意一下你的竞争对手，他们可能呢会突然的出招哦，更要注意一些，比如说开销相关的问题，还有呢，也要谨防呢朋友之间的一些借贷哦，因为呢，在这个礼拜呢，这些东西呢都很有可能会因为一时呃没有讲清楚而衍生出一些其他的问题哦。 那么在这个礼拜也会建议我们呢，要坦坦荡荡的，要表表里如一哦，才能够让你的形象好一些。切记呢，也不要太过于去炫耀哦，不然你很容易会招来非议和意外。这个礼拜虽然你可能会难免受到小小的一点打击，但是这个都会让你更加的有动力哦。只要咬紧牙关坚持住，那么好运呢也会随之降临哦。 在当周我们要留意的天数呢，有两天，除了周五之外，还有周日。而针对属牛的朋友们，我们在当周的开运花呢是凤仙花。而凤仙花的种子呢，一到了成熟的时刻，它就会随风飞舞，它的模样看起来是相当的有活力的感觉。所以呢，它还有几个别名，譬如说叫做跳跃的小贝蒂。 可爱的野丫头这样的昵称，所以呢，他的祝福之下也代表的是 tomboy 野丫头的意思。而受到他祝福的你们呢，属牛的朋友们，在当中呢，个性上就会让人感觉到是相当的活泼且好动，就像一个活蹦乱跳的小精灵哦。而且感情上呢，会让人家感觉你是毫无忧无虑的。 甚至感觉就是你可能无心谈恋爱，无心呢专注在一个人的身上，因为呢你并没有很认真的想要去，呃认知这个感情里呢去体验他的这些酸甜苦辣，所以呢如果你有真的想要进入一段感情的话，请要让对方呢看到你就是比较真情流露的那一面哦。 再来呢，下一个生肖呢是针对属虎的朋友，属虎的朋友们呢，在当周呢是属于会降低标准的一周哦。那么在这个礼拜呢，不管是在工作上，或者是对人设的标准，你都会相当的高标。那这样的一个话状况之下，就会让很多的进度呢是无法推前的，因为你会试图想要不断的去修改或者是改变一些标准。 那么会建议你要适当的放下一些自我跟标准，这样子呢才不会让事情越卡多关哦。那么开车的时候也建议你们呢要注意集中你的精神，因为在这个礼拜你的精神啊，呃比较容易会兴奋过度，而导致让你呢发生意外哦。呃，注意不能只看远方，要看眼前哦。等于是说你该留意的地方呢。 都要更加的细哦。那么在当中呢，你会比较容易健忘。如果有人有请你代办的事项啊，或是交代你要买的东西呀，都要记得呢，要做一个备忘录，要 memo 起来哦，才不会遗漏了。那么在傍晚呢，如果你可以呃做一点运动啊，对你的运势呢会有上升的一个倾向。不妨呢在当中也可以多参加一些聚会啊。 你会有不少的这个机会可以结识新的朋友，扩散你的这个呃社交圈哦。那么在当周呢，我们要留意的天数呢，有一天是周六。而属虎的朋友，我们在当周的开运花呢是常春藤。而英国呢，在十六世纪他们采用忽布花以前，其实都是用常春藤呢来酿啤酒的。 因为你只要把它混在麦子里面，就能够把麦子化成啤酒哦。所以呢，常春藤呢，它的花语啊，它的祝福之下呢，就代表的是 influence 感化。而受到它祝福的属老虎的朋友们在当中呢，就具备了这种非常了不不起的感化的能力。你能够影响别人哦，而且呢，你很适合。 呃，去当这种协调调停的对象，甚至呢，如果你是从事政治啊，或者是沟通，呃，或是人事，甚至是企业的家的管理者的部分，都会是相当有利的。而你们在感情的这个部分呢，对于另外一半呢，也会起莫大的一个影响，总能够把对方呢这个。 潜移默化成呢，你所喜欢的心中的理想对象哦。好，再来呢，下一个生肖呢是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当中呢是属于得心应手的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的脑袋呢会更加的清醒起来哦。不论是做事或是说话，都能够摒除你的偏见和执着。 非常有助于团队的一个合作跟和谐，那么让很多的这种合作关系会更加的融洽。那么当然呢，你在这个礼拜呢偏财呢也会更多一些，不妨呢记得要把它们先存起来，以备不时之需哦。尤其如果它是属于额外的偏财，譬如说是奖金啊，或者是尾牙的时候所抽到的奖金。 都建议你先不要急着想尽办法把它花掉，先储起来，对你是只有利而无弊的。而这整个礼拜呢，也会建议你要多去注意一下时下的财经新闻，对你是会有帮助的哦。而重大的投资啊、采购啊、签约这些决定呢，在当中呢去进行，都会是非常大力的，而且也会是。 呃，变成一个不错的选择哟。在当周呢，我们要留意的天数呢，只有一天是周日。而针对属兔子的朋友，我们在当周的开运花呢是野生的水仙。野生水仙呢，比园艺栽培出来的水仙呢还要来的矮小一些。那么它这个淡黄色的花瓣呢，会包围着较深色的花蕊。 散发出相当高贵的香气哦。所以呢，野生水仙的祝福之下，就代表的是崇拜 （worship）。那么，受到它祝福的属兔子的朋友们呢，在当中就会让人家感受到你相当的认真、有智慧，而且是充满的这个精力的，相当的充沛的精神力哦。 而且呢，在社会上呢，你们会有这种可以立足的资质，你会具备了很多该有的条件。当然呢，这样的一个状况呢，也比较容易让你招人的嫉妒，所以你还是要去注意一下。而在感情方面呢，你们就比较容易会属于是激烈的燃烧型，也就是你会过度的去放出你的。 这个爱意，或者是呢，去牺牲自我，所以这个部分呢，还是希望你们要有一把尺拿捏在心里哦。再来呢，下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当中呢是属于表现亮眼的一周哦，而在当中你总能够很顺利的去吸引许多人的青睐。 不过呢，在经营人脉的同时呢，我们是贵在值金而非量多，所以请不要呢被一时而冲昏头哦，还是要仔细的去试人，再去深交，对你呢才会是比较有利的。在当中呢，你特别能为他人呢分解这个忧愁啊，或者是难题哦，所以在生活或者是工作中呢，都很受他人的欢迎哦。 因此也会让你呢非常的有满足感，但是相对的也不要变成大头症，以为呢什么都非你不可哦。而当周呢我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是雪花莲。雪花莲它是重生在地中海沿岸，或者是散布在地中海上的小岛。 所以呢，它是透过清爽的海风所培育而成的植物，而它的祝福之下就是海风，而这也意味的是呢，你在当中给人的感觉呢，就像是拂面而过的海风，有爽快的个性，也很受众人的喜爱。而这样的你呢，也比较适合爽温和的爱情，也就是呢，是需要很。 明确的一个对象，呃，他必须是要属于台面上的。你没有办法接受那种暗恋啊，或者是三角关系，尤其是属于这种违背伦理的恋情啊，或是那种一时来的那种激情，比如说 one night stand，在你的眼里呢，在本周是不太可能发生实现的哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在当周呢是属于春风得意的一周，而在当周呢多劳多得的你呢，奖金呢是有机会收入满满，甚至呢你的身世也会水涨船高。好好的利用这段时间去拉拢人脉，会有机会哦。因为呢这些权势的朋友呢，他们都会帮助你，而且你可以获得更多额外的赚钱机会哦。 那么，在这个礼拜谋求新的改变的同时，呢，也会建议你在当周的重点呢，就是不要过于的去执着以往的成就哦。因为只要你稍有改变呢，你就可以在当周看到新的方向跟希望。在当周我们要留意的天数，有一天是周六。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是芙蓉花。 芙蓉花，它在早上的时候颜色是白色或粉红色，到了午后它就会变成大红色。在这么短短的时间内呢，能够有如此变化的花呢，是相当的特殊的。所以呢，它的祝福之下就代表的是早熟。而说到它祝福的属蛇的朋友们呢，在这个礼拜你总会让人家觉得你们是比较成熟的。 而周围的朋友们在你的眼里呢，就相对的会比较孩子气一点，因此呢，你的对象或者是你喜欢配合的对象呢，都会是选择比较年长或者是比较成熟的对象为主哦，因为你希望能够和自己一起成长的恋人呢，才是你要的对象哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友们呢，在当中呢是属于大有斩获的一周哦。无论你们是在感情或是公事上呢，都可以在当中尝试以截然不同的思路去解决哦。说不定呢就可以达到柳暗花明又一村的效果。如果你在这个礼拜想要追求新鲜感或是刺激啊，呃，那请记得呢，请不要有这种七分钟热度哦。 你们也要把你的这个细心呢，一样哦，把它用在你的另外一半，或者是你有兴趣的对象身上哦。不要只有顾着工作而忽略了你最亲密的对象哦。而针对在当周呢，你们要留意的天数呢，有一天哦是周一。而针对属马的朋友，我们在当周的开运花呢是西洋樱草。 冬季呢，当我们在地上呢覆盖着一片白白的雪的时候呢，樱樱草花呢，它就会结成小小的红色果实哦。所以在一片白雪中呢，漂浮着红色的小点是相当美丽的。而在日本人的美学当中呢，他们把它视为接近孤寂的奥妙情景哦。所以呢，西洋樱草的这个祝福之下呢，就代表的是孤寂。 而受到他祝福的属马的朋友们呢，在这个礼拜会具备着古典的气质，某个程度上你们也会蛮守旧、蛮保守的，而且非常喜欢营造这种很激进的气氛。其实你的内心是热情如火的，但是呢，你却是很害怕去表现出来。只要一旦呢引起你的兴趣，或者是呢。 让你坠入了情网的对象呢，你就一定会对他从一如终哦。但是呢，你这样子内外不协调的个性呢，对他们而言呢，虽然很有魅力，但是也会常常无所适从，不知道要怎么样应对哦。所以这个部分，请还是要稍微的调整一下，才会是比较理想的。再来呢，下一个生肖是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在当中呢是属于有贵人扶持的一周哦，而在职场生来中呢，有望获得提升，而且在当中你们的工作也会相当的稳定，相当适合透过储蓄呢，来让你的财库更加的充盈。会建议属马、属羊的朋友们呢，我们在当中呢要广结善缘，对你日后会有很多的帮助。 这个礼拜我们在聚财的能力会大大的增强哦，钱生钱，金生金，只要你呢好好的去运作，自然呢这个投资的回报呢也不会呃让你感到失望哦。那么在这个礼拜，你自己的运势不但能够得到提升，你还有机会呢成为他人的大贵人，也是能够去成全别一些人事物哦。所以在这个礼拜，不妨可以。 多鸡婆多插手一些事情呢，都是无妨的哦。你可以把你的好运呢转到他人的身上。而在这个礼拜呢，属羊的你们要留意的天数有一天是周二，而当中你们的开运花呢是紫罗兰。紫罗兰它是一种盛开在五六月间，呈斜钉状的花卉，而这种花呢，它的香气相当的逼人。 是属于野生植物哦，而园丁非常喜欢把它种在窗台下，主要是希望透过紫罗兰把这个芬芳的香气带到屋子内哦。所以呢，紫罗兰的花语呢也代表的是清凉。而在当中呢，属羊的朋友们呢，总能够给他人呢感觉到这种爽朗的特质哦，甚至呢也会觉得你们呢非常的爽快，而。 感情的部分呢，纯纯的爱呢，就会是比较适合你们的。而如果你想要去触碰那种比较复杂的版图，比如说是三角关系呀，或者是属于呃没有门当户对的恋情呢，对你来讲呢，会建议是少碰为妙哦。再来呢，下一个生肖呢，是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在当中呢是属于眼光放远的一周哦。而在这个礼拜呢，我们在事业、投资上呢，皆有不错的发展空间哦，会有机会能够名利双收。不过，有时呢，不应太过的注重你的个人的利益哦，还是要以大局为重哦。那么，再来就是呢，偶发的时候呢，会有一些事态是会让你有这种无法掌握的无力感。 那么你们呢，可以透过家人啊，或者是伴侣啊，他们的关怀呢，来增强你的自信心，那你就能够很顺利的突破这些难关跟问题。再来就是在异性面前，不用去在意你表现的得不得体，或者是表现的好不好的问题哦，因为呢，自然的你在当周呢，在他们的面前呢，才会是有亲和力的，他们呢不想要看到你。 钢强铁壁的那一面，他们也想要看到你是像个活生生的人的那一面呢。所以呢，就把你最自然的那一面表现给他们看就可以了。再来呢，在当中也要小心分辨来自朋友们的讯息，才不会被一些流言蜚语所误导，而导致你的钱财无故受损哦。那么在当中呢，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是锦葵。锦葵的果实它有落花生般的味道，所以它又有一个别名叫做“妖精的起司”或者是“起司之床”。所以呢，它的祝福之下也代表的是风味。而受到它祝福的属猴子的朋友们呢，会有一股不为人知的独特气质哦。所以呢，通常呢。 要看到你的好，都是需要经过细细的品味，要经过一段时日的观察，他们才会发觉你当中的好。所以呢，即便你一开始并没有这个目的，想要引起他人的注意，但是经过几次的接触之后，也很能让能够想要萌生对你多加的关系。所以呢，在你周边呢，滋生这个爱苗情欲的这个。 养分呢是不会缺少的哦。再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于问题放大的一周哦。而在这个礼拜，你可能会有一些麻烦呢，会展开哦。所以你尽量要把你的一些疑问啊，或者是你的想法都要摊开来讲，尤其是你想要处理的方式，把这个 solution 呢。 摊开来说，让大家一起帮你集思广益哦，才有可能让局面呢可进可退。虽然在这个礼拜呢，感觉事情呢变得比较繁杂比较多，但是呢，它其实也是让你展现你专业能力的时刻，所以不用害怕与他人竞争，只要努力的表现自己，用条理分明的。 话术呢，来表达你的见解，就可以很轻易的受到他人的认同哦。所以在这个礼拜，不妨呢，好好的在上司还有同才之间呢，做一个展现吧。在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。而针对属鸡的朋友，我们在当周的开运花呢，是加拿大秋麒麟草。 自古以来呢，加拿大秋麒麟早就被视为相当珍贵的黄色染料，因为它的花和它的叶都非常适合用来染布哦。那基于这样的一个特性呢，所以它的祝福之下就代表的是影响力 （influence）。它非常呢，深具吸引人的一个魅力。所以呢，当你在看待感情的时候呢，你的个性也很容易在当中深深的吸引对象哦。 非常适合可以造就自己所喜爱的意中人，所以在这个礼拜在感情上呢是可以多加的努力一下哦。再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢在当中呢是属于需要谨言慎行的一周，而在当中会建议你们要留意口舌是非上升哦。 一定要妥善的去处理好人际关系，还有要多注意你身边的亲密对象，甚至是枕边人哦。如果有需要去修补关系的，都一定要尽量去做，不要太重原则哦。如果凡事太讲究条理哦，缺乏了一点弹性，很容易会引起周遭人的一些不满哦。在当中呢，你可以不妨安排一些有心意的活动啊。 就是当做是来慰劳自己哦，那么可以考虑呢，近距离的去接近大自然，户外的一些活动呢，他们可以启发你对生活呢再次的产生热情哦，也可以让你的人生呢更加的充满新的希望哦。而在当中呢，我们要留意的天数比较多，有三天哦。 除了周一之外，还有周二以及周四。针对属狗的朋友，我们在当周的开运花呢是野蔷薇哦。那么人工栽培的蔷薇其实并不会结果，可是野蔷薇呢，它是会长出娇艳欲滴的红色果实哦。除了它的模样呢是可以媲美其他的蔷薇之外呢，它的果实也是可以食用的哦。 那么这样的一个花，它具有像诗人般的气质，所以呢，它的祝福之下就代表的是浪漫。而属狗的朋友在当周受到它祝福的时候呢，就非常具备这样罗曼蒂克的浪漫性格，是相当喜欢做梦的一个样子哦。但是呢，你在处理事情的时候，其实却是非常具备着敏锐的判断力。 很适合针对从事艺术方面工作的朋友。那么在感情方面，你们也比较容易因为太过的浪漫呢，而让自己呢转身变为比较要求完美主义的一个对象。所以在这个部分，尽量不要对另外一半太过严苛要求哦。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在当中呢是属于要学会变通的一周哦。而在这个礼拜呢，会建议你们在处理事情的时候，千万不可一意孤行，否则很容易会让你在当中呢直接尝到现世报，会有骨头哦。所以，只要你知道呢，怎么样有所的退让，很多的事情呢就能够达成一致性。 而在当中呢，针对单身的朋友们，在这个礼拜比较容易会碰到对眼的异性，不妨呢展开追求。在爱情路的部分呢，是有机会一路畅通哦。再来就是在工作上，如果有想要跟他人合作的部分，签约啊会非常异常的顺利，几乎没有什么反对的问题跟声让。而身体健康方面呢，反而呢是我们在当周的。 要注意的重点哦，因为它会是我们在当周运势上的弱处哦，所以呢，会建议在当周如果有应酬相关的活动，尽量能推就推哦，比较适当呢，多安排一些休息的时间，保留给自己哦。而在当中你们要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周五。 而针对属猪的朋友，我们在当周的开运花呢是红樱草。在莎士比亚东的故事中呢，红樱草呢它象征的是尚未出嫁就死亡的处女，因为它还有冬天气息早开的花，而且又不会结果实，所以呢它的祝福之下就是悲哀。而当然呢，这是一个相当古老的故事。 而受到他祝福的现代人呢，当然会不一样。不代表呢，所有的结局都会往悲哀的方向去进行。只要你愿意默默的去努力去迈进呢，还是有机会可以开创一个新的命运，甚至呢，可以邂逅新的对象。所以呢，在这个礼拜呢，最主要的部分呢，还是要提醒你不要放弃哟。 好，以上呢是当周呢个别生肖的朋友们呢要留意的地方。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属羊的朋友，而第一名呢是属虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当周这三个生肖的朋友。 如果你是单身的朋友呢，要恭喜你们，因为你们相当容易呢，可以遇到你的梦中情人哦。但是呢，你却会碰到这种爱在心头口难开的窘境哦。所以啊，劝你们不要紧张，大胆一点的表白吧。那么在这个礼拜呢，这个表白一定要够自信哦。你这样子主动的示爱，才会能够成全你的爱情。 所以，只要有看对眼的对象，就要赶紧行动哦。那么，要好好的运用在这个桃花强势、强强滚的一周哦。你呢，只要看到有这个异性的目光呢，如又是刚好符合你的这个想要的对象呢，就可以出手了。借由第三方的力量呢，在这个礼拜也是能够顺利帮你的爱情推一把的哦。只要 针对有共同朋友的话呢，你们可以透过它来当你们的媒人，在中间呢穿针引线哦，也是有机会得到比较满意的结果。那再来就是，如果你想要提升你的感情运啊，哦，那我们也可以呢，在卧室摆一盆鲜花，就能够增加你的桃花的作用哦。切记在这个礼拜，我们的打扮的方式、衣着呢，尽量要光鲜明亮一些。 也可以帮你在爱情方面加分。再呢，我们也要提醒呢，在这个礼拜呢，我们已经完成了我们第一梯的这个天设点灯迎春的法会。如果你错过了这一梯的朋友们，请记得我们还可以再报名第二梯的法会哦。那么接下来呢，也会让大家呢看一下我们这次的花絮活动。 好，在我们结束之前呢，也要提醒，如果在当周呢有想要，呃，跟老师预约流年的朋友们，也可以陆续私讯老师报名喽。而有问题要请教的朋友们呢，也可以透过上方的微讯号或是下方的这个咨询连接跟老师联系。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽。 拜拜。